So alright, the inspiration of this video is to await some Chinese lovers, mm, Chinese lovers who has no guarantee regarding girls as well as love. So let's start it. Woke up and just felt right. Phone blown like a tailpipe.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 लड़की इंटरेस्टेड नहीं है और फिर भी बॉयज क्या करते हैं उनका पीछा करते हैं so it's a crime under section three fifty four D of I P C it's a crime okay इसमें क्या होता है आपको ना तीन साल से लेके तीन महीने तक सजा हो सकती है डिपेंड ऑन केस कि आपने उसको कितना हरास किया है या फिर कितना फॉलो किया है कितना मतलब ओके केस के फैक्ट्स पे डिपेंड करता है सो लोग सोचते हैं कि यार वो तो फॉलो करते हैं ये करते हैं वो करते हैं क्योंकि उन्होंने उनके रिलेशन बनते देखे हैं तो उनको बताते हैं उन्होंने अभी उड़ती हुई चिड़िया देखी उन्होंने फंसी हुई चिड़िया नहीं देखी फंसी हुई चिड़िया मैं दिखा देता हूँ आपको हरियाणा में क्या हुआ था दो के अगस्त के मिड में क्या हुआ था एक एक लड़के ने एक लड़की का फॉलो किया जिसने फॉलो किया वो था हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष का लड़का था उन्होंने क्या किया एक आई ऑफिसर की बेटी का पीछा किया कुछ कुछ दूरी तक अपनी गाड़ी से तो क्या हुआ उनको चार्ज हुआ और वो आज जेल में है ओके सो so, ये तो हो गए एग्जाम्पल्स अब फॉलो करने में आता क्या है ये देख लेते हैं पैदल अगर आप पैदल चल के किसी को फॉलो करते हैं वो भी स्टॉकिंग में आता है okay it's a crime second किसी व्हीकल से व्हीकल व्हीकल के केस में क्या होता है अगर आप व्हीकल से फॉलो करते पाए जाते हैं तो क्या होता है व्हीकल भी आपका इम्पाउंड हो जाता है सपोज फिर वो गाड़ी हो बाइक हो कुछ भी हो okay third point electronic media suppose आप किसी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से उसको फॉलो कर रहे हैं सोशल मीडिया से फॉलो कर रहे हैं तो वो भी फॉलो करने में आता है या फिर आप उसको कॉन्टैक्ट कर रहे हो बार बार कॉन्टैक्ट वो भी फॉलो करने में आता है ओके ये तो हो गए बॉयज़ के लिए प्रोविजन अब गर्ल्स को क्या करना चाहिए इन कंडीशन में अगर उनका कोई पीछा करे उनकी कंसेंट के against first point ignore ignore okay you can ignore second point call the nearest relative आपको आप अपने किसी नियरेस्ट रिलेटिव को कॉल कर सकते हो मतलब फ़ोन कॉल कर सकते हो ओके अगर यहाँ भी बात ना बने पॉइंट नंबर थर्ड आप वुमेन हेल्पलाइन नंबर पे कॉल कर सकते हो वो क्या करेंगे आपको पीसीआर भेज सकते हैं उस time okay and the last but not the least इसमें क्या है आपको पब्लिक का टेंशन ले लेनी है पब्लिक में हल्ला मचा देना है थोड़ी क्राउड इकट्ठी हो जाएगी okay So moral of the video is that don't do these silly mistake and don't spoil your whole life. Okay. By the way, I'm going to make more videos. Meanwhile, you don't forget to stay stylish and stay well. I will see you in the next video. Bye.